Ide konten YouTube yang bermanfaat. Anda ingin menjadi YouTuber? Atau saat ini sudah memulai proses menjadi YouTuber? Selamat, Anda tidak sendiri. Saya tidak akan membahas faktor apa hingga Anda memilih untuk menjadi YouTuber. Namun, saya hanya akan sedikit sampaikan bahwa pilihan Anda untuk menjadi YouTuber sudah tepat. Tahukah Anda bahwa menjadi YouTuber pemula itu permasalahan utamanya adalah konten? Sebetulnya, kalau bicara masalah konten, di platform YouTube itu, konten apapun pasti akan ada peminatnya. Dan ada pasarnya sendiri. Ibarat sebuah pasar, di platform YouTube pun demikian. Mau membuat konten apapun, pasti akan ada penontonnya. Kembali lagi pada si konten kreator sendiri, seberapa kreatif dan seberapa peduli terhadap calon pelanggan atau calon subscribernya. Sebagai YouTuber pemula, mau tidak mau akan menyandang status konten kreator. Sebagai konten kreator, tentunya harus kreatif dalam membuat konten. Buatlah konten yang menarik, sehingga mendorong pemirsa penasaran untuk episode berikutnya dan akhirnya secara sukarela akan menjadi pelanggan atau subscribermu. Ingat, pelangganmu bisa pergi kapan saja bila dirasa channelmu tidak nyaman baginya. Jangan malas bereksperimen konten. Misalnya, sudah upload beberapa konten, misalkan konten vlog, tapi masih sepi penonton. Segera bikin konten lain, misalkan konten membahas tanaman hias, atau memancing, memasak, mukbang, atau tutorial. Setelah ada beberapa jenis konten di channelmu, coba amati. Pasti ada jenis konten yang menonjol view-nya. Dari situ, barulah kembangkan niche konten tersebut. Buatlah yang unik, yang menarik, dan berbeda. Misalkan yang menonjol view-nya di konten memancing. Ya sudah, kembangkan di konten memancing, buatlah yang menarik dan berbeda tentang memancing. Yang perlu diingat adalah, penonton penonton tidak akan menghabiskan kuotanya hanya untuk menonton intro sepanjang 2 menit. Penonton tidak akan membuang waktunya hanya untuk melihat cuplikan yang nggak nyambung dengan isi video. Penonton akan pergi bila video yang dilihatnya membosankan. Misalkan membuat konten memancing, penonton pinginnya langsung pada keseruan memancing. Jadi, buatlah opening keseruan-keseruan dalam video tersebut di 30 detik pertama. Setelah itu, explore serunya mancing di spot tersebut. Lalu masuk di materi, serunya memasang umpan, serunya saat melempar kail, serunya saat strike, dan keseruan-keseruan lainnya. Nah, dari memancing yang biasa saja, namun dengan editing video yang memasukkan scan pilihan, pasti akan menghasilkan konten yang menghibur dan bermanfaat. Kiranya cukup sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi.